Ayer cuando yo venía con la mujer de Mamatingó, por ahí, cuando uno sale de Mamatingó a la libertad, dos tipos venían atrás de nosotros que no nos dábamos cuenta. Y me mandan a parar, párese, párese. Yo le dije, ¿qué pasó? No, párese, párese. Digo yo, pero dime qué es. cuando yo veo que se van a desmontar, que están jalando por un cuchillo, yo me le traía arriba en el motor. Me pelé todo, me caí. Cuando me dicen que le dé dinero, la cartera, el teléfono, yo saco el teléfono y le digo, pero este teléfono ni bueno, ahí se lo tiro deme dinero, digo, yo no cargo dinero, deme la cartera y le tiro la cartera. Se cayeron unos cuantos documentos que habían, la cédula, la matrícula de motor, porque uno se siente como mal, porque mire, el sentir que ustedes le jalan por un cuchillo y sin uno poder defenderse ni nada, y tirarle a uno con el cuchillo es una cosa temerosa. Yo ni, yo ni sabía casi dónde estaba, pero lo que yo pensé, coño, porque si yo tuviera un cuchillo igual que yo me fajara, pero yo no caigo nada.